scope and a suppressor. It'll be quiet as a mouse. All right, now stop selling weapons to that half-wit Cletus. Gidiyorum. Burada telif hakkı yemekten. Koş koş koş koş. Telif hakkı yiyorum çünkü burada. Geçenki şeyde telif hakkı yedim. Bu ATV'den bir tane de ben alayım ya. Küçükmüş güzel. Motorcu kaynıyor. Two planes are touching down at the field on a weapons run. We're gonna wait till the right time. You get a better view from the top. We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Ha, gece olmasını bekleyeceğim. Enough waiting. This moment, Ronald. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right, right. Got it. Now, relax. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? That is not. By the road. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. move on. I'm moving. Just keep me covered, okay? All right. Kendimi şey gibi hissediyorum. Suikastçı. Ne yapacağız? Kontrol. Neyin altında? Heh gördüm. Bu muydu? Devam et. Ben de onu bekliyorum zaten. If the man wants to pay his respects, I ain't one to cut that short. Don't joke! He's right there! Rub him out! He's gonna figure... You You should have seen the look on his face! There's a guy coming out of the control tower. Take him out! Nerede lan? He's gonna see us! Nerede ola? Nereye kastediyorsun? Ben görmüyorum. Nerede? Görmüyorum lan. Görsem indireceğim. Ya görmedim ki adamı ya. Mecburen tekrar edeceğiz. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Here, by the road. Gördüm. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. fight, so you can calm down. Good. Uh-huh. well, uh, don't shoot the guy in the van until he stops and gets out, okay? All right. Ama <clears throat> Gözetleme kulesinden gelen adam kim acaba? Nereden geliyor? Şuradan geldiğimiz oldu. Kontrol kulesinden biri çıktı. İşte nereden çıktığını göremiyorum. Çok saçma. Şuradan koşarak geldiğini gördüm ama. Ben neden göremiyorum adamı? Ha geliyor. Ganyan. And they all came tumbling down. Get your sights back on me, Trev. I'm scared. You're in my crosshairs again. There's no one left to kill, so get over to that gas tank and plant the bomb. Hangi binada lan? Artık yok. Ha köpek mi lan o? Hadi. Gelmiyor lan. chopper. Just fucking drive. You're bikers. It's looking for us, T. We ain't gonna get them guns when they got tactical superiority. If I hit the chopper, everyone's gonna know we're here. sabit dur. Yes, alright. Görev tamamsa ben giderim. Oho. Çok fazla adam var. Diğer adamlar nerede? Uçak burada. Hangara mı gireceğim? Şaka yapıyorum ben. Bu hangara ben nasıl gireyim? Adamlar nerede? Süt senin babandır ulan. Evet. Ben düştüm ya lan. Aha öyle mi ya? Ayu. Oha ya. Ama yaptığınız ayıptır ya. İnşallah uçaktan başlar. nada más. 我哈。 Biraz müzikte coşalım değil mi? çakla mı çörüm zaten? strip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheese Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? Aa geçti benim. İşte en zoru da bu. Geldin mi? Ömür saat gitti. Uçabilecek mi? Ben böyle gitsem ne olur? kalkmıyor uçak. Evet kalktı ama biraz zor Şeyinde biraz sıkıntı var. ya. Nereden başlıyor? Nicely delivered, Ron. Oh, now oh, oh. remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. Evet arkadaşlar fazla konuşamıyorum ama ben buradayım. Sakın beni merak etmeyin. Konuşmaları dinliyorum da. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? istediğin yer neresi tam olarak? Ya çok kötü ya. Pisti oturayamadım ki. strip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. Yarış yarış da nereye yarış abi ya? Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? başlayacağım artık. Ha iniş takımlarını da açmam lazım değil mi? Ya başlarım böyle göreve ya. Böyle saçmalık mı olur arkadaşım ya? airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. You wouldn't really do that to me, would you? Beat me and you'll see. I ain't a trained Air Force pilot like you. I can just about get where I'm going. Hoho. Ben bu görevi bitiremeyeceğim ya. Bir an önce teslim etmem gerekiyor. Yoruldum çünkü. Uçak görevleri beni yoruyor. Az kalsın tosturum. Uçağı böyle kullanacağım. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı.

talk about the exact split when we're grounded, okay? Nie ma mi się dzieciu ja. ma. I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional. Tamam tamam geç. Hmm. Tamam. Hmm, alright. tamam. <coughs> Tamam. Hmm. Alırız. Satın alma. Tamam burayı satın alıyorum. Kimle görüşeceğim? Satın almam için şimdi. Buranın satın alma müdürü kim? Satın alacağım ben burayı. 150 bin dolar mı? 160 bin dolarım var. Aldım ya. Tamam. 11 bin dolarım kaldı. Burada dolar işareti var. Hala. Oha ayu. Tamam da ne yapayım yani. Dur. Dur. Binden arabadan, motordan. Ayu. Hemen silah çıkarmacalar mıcalarlardan. Bu arabanın burada ne iş var lan? Eve diyorum ben. Yeter yoruldum. Eve diyorum. Alright alright. Baya baya uzağa gelmişsin ya. Yağmur mu yağıyor? Yes alright. Yok canım ammunition almayız sağ eyvallah. Tamam kes şu reklamı tamam. Evim evim güzel Geldim. Adam köpeği vardı değil mi? Şimdi hazır sniper'ım varken Nerede lan bu adam köpeği? Köpek yok ortalıkta. Köpek olsaydı onun ağzını, burnunu. Neyse. Hayvan beni ısırıp. Tamam. Buradan ben yatağıma da gideyim. Trevor yatağına. Go. Go Trevor. Terledim Trevor yeter. Of. Oh. <clears throat> evet. Good. Alright, alright. gecenin şafağında kayboldum ben. Hava kara... Hava kararmaz ne kelime. Yağmur yağıyor şakır şakır. Bu arada o köpek orada mı? Ben sadece o köpeğin orada olup olmadığını merak ediyorum. Ben buraya gitsem beni öldürür mü? Göründüğü köpek yok. Peki nerede bu? Neyse arkadaşlar. Ee, bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ölmez Akarısa. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada hmm, muhtemelen siz bu videoyu iki parti olarak izleyeceksiniz. Bu ikinci parti oluyor. Yani bir sonraki haftada bu partiyi paylaşacağım. Neyse fazla uzatmak istemiyorum. Ee, videomu beğeniyorsanız likelamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür eder. Ben Nasar Kalsak dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.